kohus otsustas pärast mitmete süütõendite läbilaadamist, et Villem Maarem, Maaret Maarema vanem on süüdi valeraha tegemises ja selle kasutamises omatasu eesmärgil. vastavalt linnaõigusele on määratud karistus säärasele kuriteole keevasõli surnuks keetmine. karistus viiakse täide kahe pärast kodakondsuse teadvustamist. olgu Jumal sulle armuline. Thank you. Thank you. veramente vivo.